Вот собралась у нас группа людей идеологическая. Будем проводить встречу по презентации генератора компании «Источник энергии». Ну все, поехали. Видео ведется с нескольких ракурсов, потом фильм соберем э, и будет виден с разных устройств под разными углами. все, все, кто новенький, давайте задавайте вопросы. Вот Герман, например, что как бы вопросы? Что тебя привело? Ну, я хотел сначала спросить, сколько стоит такой агрегат. Ну, в единичном случае, если мы изготавливаем да, допустим, если генератор э, оценивать, это порядка 500 тысяч. То есть это полностью как бы готовые изделия, да, то есть собрано, функционирующее 500 э, тысяч. Ну, на данный момент, да? Да, на данный, ну не на данный момент, на данный момент еще мы еще видим не все компоненты, допустим, вот, иллюстраторные, да, допустим, статорные, так меньше, а вот когда уже мы соберем его полностью, да, то есть, ну, ориентировочно порядка 500 тысяч. Что у нас размещено здесь на столе? Какие? Ну вот вы можете видеть э, собранный корпус. Вот. А, корпус состоит, значит, основная часть, да, потом крышки, а, крепежный элемент, соответственно, вал, на котором будут размещаться а, переходные втулки, промежуточные втулочки, а, подшипник, подшипники, значит, вот, вставляются в подшипниковые углы, вот в эти посадочные места. Вот, а на переходные втулки стягивается, получается вот, э, крепежными элементами, болтами. Вот. Здесь есть посадочные места. Вот в эти посадочные места на всю длину, получается, вставляются неодимые магниты. 24 штуки, да. Вот по периметру они заполняют вот эти вот посадочные места, соответственно. Вот. Э, в, лист, в разделяются пакеты. Пакеты формируются путем стягивания а, шпильками. Вот, и значит, э, наматывается обмотка по полюсам, соответственно, да, в определенной последовательности. То есть это и в эти отверстия, да, вот, которые здесь вот, по периметру выставляются, секретные элементы, соответственно, стержень, да, которые формируют беличью клетку, из-за которой, ну, впоследствии которой, да, там, как это правильно сказать, мы убираем магнитное сопротивление. Без беличьей клетки ничего бы не получилось. Вот. То есть это основной как бы козырь. вот про беличью клетку. Когда белка бежит в колесе? Да. да. Белка бежит в колесе, как бы. Функцию, которую она выполняет, да, что функции ты величи клетки, это есть якидо, про который говорил Александр Сергеевич, вот, и который убирает моменты сопротивления. Ну вот ты вчера очень так э, популярно рассказал, коротко, функцию беличьей клетки, что на 90 градусов получается в стандартном генераторе беличьей клетки нету, да? Нету. Ни в каком виде, как бы. В трансформаторе но ну, не меньше года, конечно. Тема интересная. Весь секрет э, этих как раз стержнях ферритовых. Вот, ну, все остальное все просто, совершенно просто. Э, статоры, допустим, ну, а чаще всегда делали с магнитами, Здесь наоборот. статоры статоре Чаще статоры делали значит, либо коротко замкнутые, да, там, либо с возбуждением делали статоры, да, с намоткой. Самые разные. Ну, идея интересная. Ну, имеете техническое, техническое образование, да. имеете вам основное устройство понятно. Простая, интересная, компактная, как говорится. Остается у вас посмотреть бы ее действительно в короткое замыкание делаем, проворачиваем, смотрим результат. При коротком замыкании, допустим, там 5 оборотов, 10 оборотов, и видим на амперметре наличие нагрузки, приложенной силы и ампеража. Все. Ну, я думаю, это удастся вам сделать. Ну, было бы здорово. Дан, данный видео нет, на, я на, знаю, он, он да, дем... на понимаете, демонстрировать это. мы можем такие фокусы вообще, да, да. что будем в ладоши хлопать с утра до вечера и годами. А в наличии, когда мы садимся все вот здесь за стол, смотрим по приборам, все, ну, изумительно, сказка, понимаете? Ну, я понимаю, и он также говорит, что идея такая, что там весь мир перевернем и засунем их, извините, и в самолет, и в лодку, и в пароход, и в машину, и везде, и всюду. <clears throat> Просто переворот будет. В. Во всем мире. Не надо никакие атомные электростанции, не надо никакие ГЭСы, не надо нефть, не надо уголь, ничего не надо. Пусть они там сидят, ждут своего часа, если им нужно будет. А генератор решит эти все вопросы. Все. Почему? Нагрузки нет. Генератор дает свой киловатт замечательный. Ну что, будем хлопать в ладоши остается только вот э, таким образом посмотреть в натуре, натурально, чтобы это было действительно так. Александр Но... Ну. Сергеевич у себя на видео это на своем образце делал такой момент, да? Да, истинно. Пользуясь случаем, там, поменем, что компания всего три месяца и планируется в натуре это посмотреть э, в конце июля во Внуково будет его презентация уже в рабочем э, состоянии. На сегодня мы демонстрируем, на каком этапе мы находимся, э, что уже собрано, что изготовлено, э, какие планы на ближайшее будущее. Вот, собственно, э, приехали в Томск э, как раз для того, чтобы и с вами встретиться, с, с теми, кто как говорится, хочет это пощупать своими руками, Мечтаю. имеет техническое соображение, собственно, того, что уже было и до этого генератора придумано. То есть вот, как говорится, чтобы никаких фокусов, да, э, и помимо всего технического вот этого вопроса, мы можем затронуть и темы того, как это привязано к мегаватт-контрактам и что это вообще такое. К акционированию. Да, да, да. Понятно. Изделие из э, стали чугуна, статок алюминий? Все алюминиевое. Все алюминиевое. Да. Кроме, э, да, кроме протора. Вала, кроме вала, да. Вал и трансформатор получается. Почему было бы вот э, изначально, все это уже давно изготовлено у главного изобретателя, почему было не раздать людям, ну, допустим, доверенным людям, и не отправить уже с готовым изделием и показать наглядно мы в 21 веке живем, и народу очень много желающих присоединиться. Есть люди, которые, наверное, э, используют какие-то... Эм, Имеют корыстные интересы. Да, корыстные интересы. А, и смысл в том, что, допустим, э, чтобы это отдать кому-то, да, просто доверить лицу. Во-первых, чтобы не получилось как мартышка с очками, да. Во-первых, человек должен держать, уметь, понимать и разбираться в этом. Но ну, вы же знаете, сейчас перебью на секунду. Вы же знаете, что любое изделие, которое пошло в серию, будем так говорить, ну, человек уже получил, но ну, многие имеют изделия, наши изделия имеют, и э, С-400 там, и скоро С-500 у них будет в руках. Извините, повторить не могут, много и ничего не могут. Я думаю, здесь э, идея заложена в этом же, чтобы повторение не получилось. Или вы можете сказать, что все, мы отдали первому акционеру, и, изделия, и акционеры запускают свой завод и выпускают э, в неограниченном количестве эти генераторы и продают по своему усмотрению, ну, как говорится, по своим людям. Уверен, что С-400, когда было придумано, оно, во-первых, в течение трех месяцев вообще никому не рассказывалось. Это понятно. Давайте э, за пределами, да. Я, я есть, э, конечно, <laughs> есть вопросы и безопасности, в том числе пока. Три месяца. Это не три года существования. Нет, но изделие безопасно для повторения или не безопасно? Безопасно, естественно. Когда о чем вообще продолжаем разговор. Александр Сергеевич Нехай экземплярчик даст и катаемся, э, показываем всему миру. По всему миру, причем все и показывают, так делают. Мы, его, и, мы его и собираем, собственно. В случае, для этого. Собирается, Видите, вас сейчас нагружают немножко по-иному, я как полагаю. Вам не дают это самое ноу-хау, даже в виде стержня. А изобретайте этот стержень сами, и изготавливайте все с нуля сами, и может быть у вас это получится. Я так понимаю? Ну, в какой-то степени, да, то есть э, какая-то проверка существует. То есть... Ну, это же, понимаете, это издевательство, не проверка, просто да, Почему издевательство? Мы не ведем непрерывно дело. Нет, я понимаю, что вы талантливый человек. Какие-то вопросы есть, все решается. И вы тоже, как говорится, э, дополнительно включаете свой мозг, э, пытаетесь сюда приложить что-то свое, и Александр Сергеевич это приветствует, ну как и везде, всюду, в любых изобретениях. Так, я сделал так, а мои ребята добавили еще вот так. Это здорово. Да, это естественный это отбор. То есть лучшие должны всегда быть лучшими, и все. Но чтобы... для начала, для начала, нет, э, изделие можно сопровождать, понимаете, творческой мыслью до бесконечности, но это нужно делать завтра уже ходе, а не сегодня, когда мы презентуем, показываем, понимаете, и обсуждаем это Все дело. Правильно. Первое изделие должно быть от автора, четко работающее ну, со всеми показателями. Он, он показал со всеми показателями. Да я понимаю, картинка... Единственное, что он по миру его не отправил. Конечно. Сейчас собирается 10 установок, которых он и хочет презентовать. Оно же было в единственном экземпляре. Конечно. Как он в единственном экземпляре взял и отдал, и мы поехали. Может там какие-то были неточности изготовления. Понятно. Изделие настолько простое, что его изготовить ну, можно... оно изготовит сотнями а экземпляров. А что? Нет, самое, это еще раз говорю, да. главное, чтобы повторяемости не было okay, у изделия. Да. Тогда безбоязненно мы можем его посылать, но с доверенным лицом, с охраной там, допустим, со всеми делами, если это нужно. Чтобы оно не убежало никуда. Да, конечно, существуют такие вещи. Изобрели изделие, послали куда-то там в другую страну, в другой стране наехали, ручки завернули, изделие украли или уничтожили, или еще что-то с ним сделали, не без этого. Но какие проблемы? Да на здоровье, ребята. Существует страховка, застраховали, отправили, она стоит 500 тысяч, никаких проблем, на 500 тысяч застраховали, кто там уничтожил его, кто-то его украл. Страховка э, покрывает все эти расходы. А нам какая разница? Ну, пользуйтесь за 500 тысяч, мы его и хотели продавать за 500. Застрахуйте его на миллион, грубо говоря, правильно? нужно не бежать впереди паровоза. Это Всему не паровоз, время. не паровоз. Мы с вами нормально обсуждаем ситуацию. думаю, здесь обижаться не надо. Да, да нет, ну, ну... Конечно. Это не паровоз никакой. Я вам просто рассказываю... Я бы своего ребенка не отдал, застраховав его, и не отдал бы ему никому, даже Но, ну, застраховав. Знаете, и если вы не можете повторить изделие, тогда да, никому. Вот приж... прижму груди и умру вместе с ним. А если вы спокойно можете изделие повторить в неограниченном количестве раз, о чем речь? Какие проблемы? Я думаю, изобретатель. Ну вот смотреть. мы пока берем, да. повторяем первый экземпляр. Больше да. же никто не взялся, никому же не запрещается еще. Я приветствую ваши усилия, ваше творчество. Вы можете обращаться к непосредственно к Александру Сергеевичу, он это видео будет смотреть. Прямо вопрос задайте, почему, и он, я думаю, вам также прямо ответит. Я думаю, он, если посмотрит это видео, я даже думаю, что не надо ему говорить обращение, там все. Ему и так понятно из нашей беседы. И так понятно. Это что так... изделие должно стоять готовое, как он делает это в интернете. Включили, приборы подключили, рукой покрутили, настолько все просто, знаете. Или лучше не приглашать специалистов, которые как-то в этом деле разбираются. А ну вот мы на данный да. момент собрались э, Людей посмотреть с улицы собрать, посмотреть готовность, то есть комплектация, что у нас представлено, что у нас есть. Ну нет, э, все замечательно, все какие... прекрасно. Сомнений даже никаких нет. О том, что все просто, вот всегда все мне тоже, мы, мы занимаемся да, правовыми еще вопросами и человеку показываешь паспорт Советского Союза, доказательство документальное, что я жу, ну, мы до сих пор живем в Советском Союзе, и человек такой все это почитав, понимает, что да, это истина. Говорит, но если бы было так просто, то вы, бы все бы были с паспортами Советского Союза. Так же самое и здесь. Но если это просто, да, элементарно. Но почему-то вот никто этим масштабно не занимается. Нет, ну, здесь не, здесь не просто. Это, конечно, не просто. Я об этом и говорю. Есть ноу-хау, да, вещь, которую пока на сегодняшний день никто не сообразил, будем так говорить. Но существует и Существует просто жесткое зомбирование телевизором народа, и народ поэтому, да ну такого не бывает там и так далее. Существует Скептиков Мы ставим изделие, я уже не буду еще раз повторять. Посмотрели, в ладоши похлопали с утра до вечера и э, начали покупать. Да, я думаю, 30 июля но, это и будет произведено. Но, 30 маленькое но существует. Июля. Вы не в курсе, что это же изделие э, выше единицы уже у нас получается э, коэффициент, да? Да. Угу. да. Оно же вроде у нас запрещено в стране. Вы не в курсе? В какой вот, стране? В Российской стране, Федерации в Российской или в Советском да. Союзе? Ну, о чем Александр Сергеевич, по-моему, даже говорил, что там. Не в курсе? Российская Федерация – это коммерческая фирма, а не государство, если уже говорить юридическим языком. Всякое хождение в Российской Федерации изделий с подобным родом, э, по-моему, запрещено. Причем на президентском уровне. так, вот вопрос. Запрещено дальше что? Вот вы. Каким мысль образом двигаться дальше? А как Если мы... оно запрещено будет. <laughs> Ну, будет. вас просто арестуют э, вот это изделие и все. И э, Ваши вот смотрите, арестуют. Э, люди говорят про президента. Неважно, какая у него фамилия, президент. С какого года у нас существует президент? С 99-го. Может быть и раньше даже? Не, ну с 99-го, но основной. Ну, будем... основной Ельцин заступил ну, Путин, Путин с 99 -го а года. Путин? Если мы о президенте Не, ну, но он говорим, до сих пор. Если мы конкретно о Путине говорим, то тогда да, 99-й и то он там вот. премьер-министром был еще. Мысль, да. 99 год. Закон о гражданстве в каком году появился? В 2002 о гражданстве Российской Федерации. С 99 по 2002 у нас гражданство Российской Федерации вообще понятия не было в законодательстве. А Российская Федерация сама была. А по Конституции, по законодательству, только граждане страны могут голосовать за президента. И в Конституции написано, что только прожив 10 лет с гражданством в такой-то стране, можно стать кандидатом в президенты. То есть, раз закон о гражданстве у нас появился в 2002 году, плюс 10 лет, что человек пробыл гражданином, только в 2012 году мог появиться законный кандидат в президенты Российской Федерации. Российской Федерации. Все до 2012 года, связанное с президентством и указами, является неправомочным, э, нелегитимным. Я думаю, нам это неинтересно уже. <laughs> Да как, вы сейчас только говорите, что это работает, вот эти указы должны выполнять, и вот этот человек там подписывает или еще что-то делает. Или буквально вот э, несколько лет назад, два года, по-моему. Не слышали? Не слышали? Э, номер поищу. Александр Сергеевич должен был знать, почему он в Италию убыл. Потому что у него, вот куда он только не обращался, министерство, ну, финансы, быть, это и... куда угодно, везде его просто-напросто игнорировали на раз. Вот вы почти, получается, ответили на свой предыдущий вопрос. Почему она там, а не здесь? Ну вот, наверное, потому Но ну, и... он и сказал, я может уезжаю быть, в Италию может и быть. буду совместно с итальянцами пускать, и посмотрим, Сейчас... как говорится, как это изделие пойдет по миру. Но мне-то хотелось бы... Чтобы... Поезжайте в Италию. Нет, чтобы... Нет, раз уж мы собрались да. здесь, чтобы показали э, в натуре, как говорится, это изделие. Вот ну, смотри, сейчас у нас получается а промежуточный этап, да? В следующий раз, я думаю, мы уже соберемся, и будет рабочая станция, и мы все это проверим. В июле месяце во Внуково двумя руками за вас будем голосовать. Но если разрешит, как сказать, правительство Российской Федерации выпуск изделий на нашей территории российской, изделия могут разрешить. Понятно, что деньги акционеров могут пойти и в Италию без проблем. Э, и в Италии будут выпускаться изделия. Дальше Италия будет торговать этими изделиями по всему миру. То есть стоит там определенное количество евро или долларов – и будут продаваться, естественно, по всему миру. Понятно, что это подрыв экономики э, Российской Федерации будет да в первую очередь. Какого подрыва? Ну, ну, ну, ну, ну. вы это берете? Элементарно, элементарно. Ну, подрыв экономики будет колоссальным. Да, Ребята, я в Советском Союзе еще жил. Вы знаете, что такое Энер... подрыв экономики в особо мы крупных дел... размерах? Мы... Это не просто мы подрыв делаем, экономики. Мы, мы делаем энергоустановки, которые <laughs> будут бесплатно давать, ну как, э, электроэнергию. Э, замещая, замещая нефть и газ и еще Морган Теслу что, собирался кого, уничтожить, может быть, он его и уничтожил. Нет, нет. Вот. Тесла как раз вот эти вещи все замышлял. Бесплатную энергию, из, э, выпускать энергию. Про э, Теслу а, слышали? вообще в курсе, кто он такой, Я почему он умер. При советской власти учился, Нет, а когда а Тесла стоял сделать? на первом месте. Ну вот мы проводили в Москве конференцию. Генераторы в первую очередь. Мы в Москве 22 апреля проводили Переменного конференцию. тока это его изделие в первую очередь, а потом все остальное. Послушай, Александр, мы в Москве 22 апреля проводили конференцию вот, источника энергии. Александр Сергеевич Кугушев был на связи с нами по скайпу. Он рассказывал, что Тесла был уничтожен, потому что он хотел зажечь его на сферу Земли есть это Немножко террорист. Не так, не это террорист не просто не в земных размерах. Поэтому тут просто мы собрались конкретно посмотреть, э, встретиться, то есть вот мы прибыли, да, э, где у нас э, идет производство генератора, собирается он. Посмотреть на комплектацию, что готово, какие запчасти нам осталось дождаться, чтобы его доделать чтобы вот мы уже могли в следующий раз сесть и крутануть вот это колесо. Понятно. Ну вы вот же не, не в обиде, что я вот высказал нет, нет, нет, нет, всякое нет, вот такое. Не в обиде, нет, просто... нет. Но прежде ну, чем вот что-то затевать, все вещи нужно просчитать, просмотреть, промерить. Ну это алгоритм. И сделать выводы. Это алгоритм людей отдельных каких-то. Каждый человек выбирает свой алгоритм действий. Конечно. И вот у нас сегодня такой... Но вы в первую очередь должны были бы это сделать. Сделать что? И, И должны были кому? Себе. Ну, нам удобно так, мы поэтому так и поступаем. Мы приглашаем всех желающих со своим мнением и способностями даже в этом поучаствовать. Не то, чтобы прийти и посмотреть или там сказать, что вот вы сможете, если изготавливать вот такие штучки, значит, мы, послушая вас, э, может быть, примем решение о том, что вы эти штучки начнете изготовлять серийно. Если вы что-то такое будете или вот такое подобное нам изготавливать, пожалуйста, если вы начнете нам предложение пред, э, сказать, изъявлять свои о том, чтобы проволоку поставлять, или те же магниты, или те же... Вот мы открыты для не только презентации и защиты этого устройства как-то. Мы готовы э, сотрудничать, быть партнерами. Согласен. Вот это главное. И помимо изобретения, может быть, э, есть какие-то еще вопросы, потому что посетив сайт все с Energy, наверное, появились какие-то вопросы другого характера, не только технические. У меня есть вопрос еще. Вот. Хочу задать э, вопрос, э, насколько надежно само устройство в плане того, э, сколько времени, например, оно работает. Ну, то есть, эксплуатация. Да, да, да. Ломается там и все такое, может не ломается, как, как это все ну, продумано. Ну, этот вопрос. Может, может какие-то можно качественные материалы использовать или, или, или это вот, ну, в плане такого вопроса на этот вопрос Александр уже отвечал. То есть здесь э, есть э, узлы, которые требуют замены, То есть это подшипниковые узлы и ременная передача. То есть здесь не хватает еще двигателя, да, который будет вращать, соответственно, генератор. То есть вот. И ременная передача тоже требует замены. Вот, э, То есть это как расходники, да? Это как да. расходники. Вот. А остальное, как бы, вот 10-15 лет, будем говорить, э, с запасом э, тех характеристик. Через каждые 10-15 планируется. Но также планируется запуск э, вот этих расходников не их в обычном как бы виде, но а разработаны для космической отрасли. Угу. То есть, соответственно, если Снос вот... Стойкость выше. Да. Э, этот подшипник, например, отходит там 10 лет, то тот отшипник, э, от подшипника до 20 лет. Короче, детали, да. И нет же проблем замены в будущем никаких. Все это. Ивана, поясни еще, пожалуйста, чего сейчас здесь не хватает для да, полного ну, комплекта? Расскажи, вот, э, не хватает, получается, как я говорил, самого электродвигателя, да, непосредственно. Не хватает аккумулятора для запуска. Можно от руки, конечно, все это крутануть, вот, но лучше как бы для более мощных версий использовать аккумулятор, да. Вот, соответственно, не хватает на валу шкива, получается, ведомого, то есть он будет э, в пропорциях относительно э, статора, да, допустим. Вот, где-то примерно 360 миллиметров он сейчас изготавливается. Вот, шкив ведущий, соответственно, который на двигателе да, вот это для рычага, соответственно, самого. Вот, и комплекты э, не изготовлены. Мы ждем поступления э, сердечников, да, чтобы конкретно их померить, э, сопоставить размеры, провести размерный анализ, чтобы не получилось такого, что, э, допустим, э, в отверстие данный стержень либо не влезут, либо будет болтаться. То есть нужно размерный анализ стержней, и потом уже по этим размерам уже э, резчикам отдать а, номинальный как бы размер с допусками. Вот, то есть комплект должен быть изготовлен, соответственно проволока, нету еще проволоки. Для обмотки, Для да? обмотки, то есть не составляет труда, да, как бы ее заказать, то есть э, выбирается сечение необходимое для заполнения а, э, полюса, да, допустим, обматывается все эта вещь, потом пропитывается. Вот, стандартное, стандартное изготовление двигателя. То есть, чтобы заказать проволоку, да, надо дождаться поступления вот этих... нет, проволоку уже можно заказать. Ну, Проволока, да, то есть там любой любой объем, то есть у нас в Томске как бы есть э, предприятие, И сколько вольт будет выдавать э, каждая фаза? Ну, вот это уже более такие электротехнические вопросы, да, то есть у нас есть специалист, который занимается э, расчетом вот этих вещей, там вольты, там амперажи. Ну, Какие... Александр Сергеевич вроде бы говорил уже по этой теме, по вольтажу. Какая температура, значит, при полной нагрузке? Не больше 70 градусов. Охлаждения здесь нет? Нет. все только через корпус. А, поэтому алюминиевый, да? Ну, и, ну, Здесь плюс и, есть, и не только поэтому. Плюс есть, что, ротор вращается, идет охлаждение естественное, но, правда, продувки я не вижу вообще никакой. Здесь не заложено нигде продувка. Ну почему? И можно крышку сбросить, да, то есть вот, вот э, Нет, вот крышки глухие, интересно. в крышках нет Пожалуйста. отверстия для продувки. Ну, вообще... Нет на всех изделиях обычно. Э, Нет, у Александра да. Сергеевича было заложено, как бы, если, если они необходимы э, для продувки, да, то есть он как бы конкретно у них задача, да, они вентиляционные, допустим, да, поставили на фрезер на станок и через три минуты. Нет, это само собой. И, а, то есть, как полная бы, мощность тоже неизвестна. 10 киловатт. 10 а киловатт. Да. Э, понятно. Значит, на каждый ротора идет по 3 ну 3 3 киловатта 3 3 3 потом надо разделить там, количество плюсов при этом мы же замечаем что то что александр сергеевич демонстрируется на видео он сам собственно само изделие оно меньше размеров и вот вы про охлаждение сказали и мы видим что там они уже есть напоминаем что это то что мы к сегодняшнему дню собрали все остальное доработается, доделается. Вопросы технические, все по расчетам и прочим, очень подробно самим Александром Сергеевичем э, рассказываются на его YouTube-канале. Напоминаю, что он есть. Канал ведется уже более двух лет. Александр Кугушов, пожалуйста, заходите, смотрите, наполняйтесь вот этой информацией и задавайте вопросы, да электронный код сопровождения будет для стабилизации? Безусловно. Электронный блок уже готов. Он сейчас в Италии находится, его там тестируют, соответственно, который будет синхронизировать а, электродвигатель, генератор и нагрузку. То есть это все в синхроне должно работать, иначе как бы все бесполезно тоже. Просто так это вообще вот э, как э, вот, например, люди себе приобрели, как они будут то есть, эксплуатировать его. Ну, в плане, как это будет выглядеть, чтобы такую картину немного составить, я думаю. Ну, как дизельный люди, генератор современный, только ничем его не заправляет и все. И не ну, тарахтит. Да, да, то есть да. наши специалисты будут организован отдел по, по эксплуатации теоретически, теоретически еще проще все. Изделие выдает 10 киловатт. Мы подаем на электродвигатель, это же изделие, на, ну, грубо говоря, на киловатт. Киловатт крутит 10 киловатт, все, получается бесконечный вот такой вот простой источник энергии. Сам себе питает, сам выдает энергию. То есть минус 1 киловатт, 9 киловатт человек имеет в наличии. Бесконечной энергии. Я думаю, каждый собственник вот такого изделия будет сам придумывать, сколько ему мощности от него в этот данный ну, момент времени понадобится. Это все условно. Вот. Что касается его установки где-то использования, он еще меньше места, во-первых, Хоть занимает, во-вторых, он почти бесшумный, да, ну можно сравнить если с дизельными тем же, то поставьте его рядом там где-то в ну, в хозяйственном все, помещении. Спра все спрашивают, да, вот как он там шумит, не трубы, вращающиеся По, изделия. Да, то есть и, и оно, он шумит еще. Почему? Воздух. Потому что есть нагрузка. То есть там как бы из-за сопротивления полей он начинает бугить. Угу. А если нет сопротивления, то ты тут только как бы получается подшипник шелест подшипников. Шелест подшипников. Подшипники, воздух. воздух то есть ну, да. это минимальный, в общем, минимальный шум. Ну, минимальный. И, конечно, он будет издавать определенные. Если это еще закрыто, а если шумный изоляцию шума. еще сделать? Ну, без шума можно, можно да, корпус, корпус изоляционный, как бы шумоизоляцию, все это придумать, если уже совсем. Смотрите, ну, у меня еще вопрос. Спать. Это стандартный размер воды. такой? Или, например, можно будет больше изготавливать, если, например, требуется как-то... Если требуется повышение мощности, то, конечно, зависит от габаритов. Чем больше габарит данного устройства, это все масштабируется. То есть mm -hmm. в масштабы там и объемы, и мощность, все это да. меняется. И, соответственно, увеличивается... И цена меняется. Ну вот мощность. Провели переговоры о снабжении такого, таким изделием э, Москва-Сити мощностью 5 мегаватт. Э, размер, конечно, его будет отличаться вот от этого <laughs> в несколько раз, может быть даже за размер с автомобиля. Каких размеров сегодня генераторы – на атомных электростанциях. Вот буквально э, полторы недели назад были на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области и убедились, что размер собственного изделия, ради которого построен целый город вокруг, э, ну, чуть меньше вот этого помещения. Да, казалось бы, такое колоссальное количество людей, количество ресурсов используется Э, целое водохранилище было затоплено, то есть поставили дамбу. Все это для того, чтобы одну штучку вращать и получать э, да, электроэнергию. Но ну, а сейчас... Вы представляете, что э, придется все это закрыть? Ну что, разберут на кирпичи, на дачи. ну, я не знаю. На этих Нефти не надо. На этих площадях можно что-то другое да. переоборудовать. Вот вчера видел, пожалуйста да, сюжет одного Почему? известного актера, который показывает, вот свое видео снимает э, в Инстаграме и говорит о том, что вот это когда-то была заводская территория, сейчас там ну, на стенах вот этих серых изображены картинки, рисунки, и теперь это кино. Снимают кино там, то есть помещения вот эти вот для кино. Пожалуйста, 7, как 7, бы... да? да. Кто, что гора тут выдумает. Куда мы людей отправим? Представляете, пол страны надо будет выбросить на улицу. почему выбросить? Как? Куда людей отправим? Генератор вот этот берется, ставится за место ГЭС. ГЭС надо будет разобрать, аккуратненько спустить, реки а, открыть. А сколько, Люди без сколько работы труда? останутся полстраны. А труда? здесь работать сколько кто будет? Здесь работы а просто как грязи. Сколько работы задействует правительство? Сколько больниц закрыто? Сколько школ? Почему мы об этом не говорим? Почему мы думаем, что вот у <laughs> генератора там кого-то... Это что, источник безработицы, по вашему это не пойдет, вы поймите Нет. правильно. Почему не пойдет? А Нет, государство вопрос. это кто? Вы про кого говорите? Государство, вот Почему? оно за этим столом Почему сидит. Мы говорим, а государство это те, которых мы выбрали и которые сидят... Я никого не выбираю, я ну, есть источник власти. Кто-то не выбрал, хорошо, источник власти кто-то не выбрал, тем не менее, кто-то выбрал, кто-то сидит, кто-то рулит и будет рулить, вот и власть никому не отдаст. Кто-то, наверное, и Вы решит вопрос будет. без собственной безработицы, будем кажется, так говорить, если она у него возникнет. Эти мысли На сегодня они пока не собираются. Эти мысли за собственных страхов, мне кажется. Да, Больше ну да. ни за чего. Страхов? Просто я, как, я э, о чем сейчас говорю, Александр, да, вопрос, он встречается э, не только вот с, э, с людьми, которые хотят поинтересоваться, он встречается на более правительственных округах, да, допустим, есть у него там э, и, э, представителя э, разных там регионов, там есть, да, допустим, представители компаний каких-то крупных, да, и все заинтересованы, все говорят, давай, давай, давай. Ну, говорит, я не встретил ни одного, допустим, какого-то там а, ФСБшника там или еще, который сказал, так, Саня, стоп, короче, как бы не надо, все. Ну, почему мы сейчас рассуждаем, что ну вот вчера, опять же, видел э, выступление выбранных лиц, я так понимаю, да, э, про сельское хозяйство речь там шла. Пожалуйста, э, я вот кучу знакомых имею, которые недовольны, будучи устроены на работу, своим положением, да, они работают, и они недовольны этим. Вопрос, что ты хочешь делать, если не работать? Да, я бы пошел там, например, свое хозяйство завел, а, там лошадей стал бы выращивать, э, там, не знаю, сады, огороды, прочее. Пожалуйста, занимайтесь сельским хозяйством. Вам обязательно надо работать. Если у вас будет такое изделие, вы же, наверное, себя и отапливать начнете, и освещать, и что угодно. Ну, на низком уровне это да, это ну, кодируется, и очень широко люди мечтают об этом. Да, я бы там, я бы все бы у меня было. Ну, а Согласен. Каждый сам. Но ну, для государства это подрыв в особо... Не двигается э, минуты. А в чем подрыв-то? Подрыв в том, что люди станут... Э, э, производственники, заниматься... они ждут от Александра чтобы переоборудовать свои там ГРЭС, ГРЭС, еще что-то. А по поводу работать людям, когда электричество будет по другой цене, допустим, в 10 раз дешевле. Соответственно, все продукты и изделия, которые нас окружают, они в 10 раз дешевле будут в магазине. Соответственно, мне нужно будет меньше зарабатывать денег, меньше работать, чтобы купить те же самые, которые вещи я сегодня покупаю и продукты. У Александра Сергеевича идея немножко иная была. Я, говорит, не собираюсь продавать генераторы. Я собираюсь продавать электроэнергию. То есть государство выдает человеку генератор, и за потребленную энергию человек будет ему платить государству в итоге. Но не так, что человек купил генератор и забыл про государство. Э, государство мечтает, чтобы человек за все, за все, за литр бензина, за кусочек угля. Вы за... голосовали за это государство? Мне нет, нет, вот эту позицию давайте ну, оставим при себе. ну, вот каждый тогда... платил за свой генератор какой-то Не за, не за генератор, за, за потребленный киловатт. Александр Сергеевич говорил это громко, понятно и всем да. говорил. Поэтому э, ну, это вы, так. уж, вы уж, э, как Нет. говорится, с Александром Сергеевичем вот эти это вопросы подрегулируйте. Почему он говорил, сейчас поясню. Просто так генераторы раздавать никто не позволит в государстве, понимаете? Ну, государство не хочет, чтобы каждый человек был независимым планету. Да почему? Да, будьте вы независимым, будьте на здоровье. Ну, а как, если они... Сейчас будут... поясню опять же, поясню. На здоровье, будьте во всем независимы. Ну, куда вы денетесь? Государство вам выдает вот этот генератор, а вы за киловатт да, я допускаю, что не 3,60 ну, вы будете государству, а ну, рубль будете платить. Но что вы платили чего-то, понимаете? Хорошо. За уголь платили, Сегодня за газ платили, за нефть платили. За... Правильно ли я вас понимаю, да. что в стране, в которой мы живем, э, с привычным названием Российская Федерация, э, монополия у государства Совершенно на выпуск точно. электроэнергии. Совершенно точно. И э, в том и числе остальное. это касается такой корпорации, как Росатом. Не обязательно Росатом. Ну, мы Есть может... премьер-министр, который эти вопросы Хорошо. должен на корню рубить с помощью силовиков. Никто, никто у них не... эту кормушку забирать никто не, не будет права, и не хочет. Да. Э, во-первых, э, есть этап перехода, э, скажем так, когда мы планируем оснащать вот эти электростанции государственные, там какие-то еще бы там ни было, на новый тип изделия, будем так говорить. Они будут также продавать, продавать также будут получать эти средства но, и ну, прочее. Это прочее. очень хорошо, замечательно. Но... Но При этом звучит... не нужно будет тратить и... деньги на добычу угля, на его <coughs> доставку. Когда-то, наверное, сотовый телефон тоже государство, наверное, кто-то ходил с таким мнением. Государство не хочет, чтобы каждый мог общаться по своему ну, телефону. Наше государство ну, до сих пор их не выпускает. Ну, наше-то нет, но у нас используют в нашем государстве эти изобретения. Поэтому это все как бы вопрос пока нашей фантазии вот мы занимаемся конкретным делом. Вот собрали, выточили, принесли свои физические мускульные силы, потратили, чтобы это все сделать, интеллектуальные свои способности. И все благодаря, опять же, и изобретателю, и своим каким-то талантам. Но вы вот. все-таки с Александром Сергеевичем вот этот вопрос проработаете. Однозначно. Будет ли возможность продавать генераторы? Хм. Либо все-таки так, как он говорил, будем продавать электроэнергию и платить государству в итоге. Будем продавать электроэнергию, высокой... платить государству в итоге